ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਚੱਲੂ ਹੋਣੀ ਉਹ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਐ ਸੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਿਕਾਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਝਾੜੇ ਗੋਰੀਏ ਹਲੰਦ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰੀ ਗੋਰੀਏ ਇਹ ਸੱਚੀ ਉਦੋਂ ਦਿਸਦੇ ਸੀ ਤਾਰੇ ਗੋਰੀਏ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ